Dakle, okupljamo, pozdravljam još jednom sve prisutne. Nadam se da se čujemo. Ovaj. Možda kratka informacija, čuo sam se među vremenu s Brunom, on kaže da priprema materijale, vježbe smo malo u zaostatku. Mislim da bi ovaj, on trebao prvo nadoknaditi ono što smo radili prije što smo započeli tenzore. E, to bi trebali biti materijali sad nekad uskoro, a onda ćemo se nekako spojiti kako krene ova specijalna teorija relativnosti. Nadam se da će to ići sve. Ok, možemo polako, dok su vidim još neki neki odspaju, spaju, možemo samo kratko ponoviti ovo što smo zadnji put radili. E, znači, nastavljamo s pričom o tenzorima. Prošli put smo malo komentirali e, što to znači simetrije u indeksima tenzora, pa smo prošli osnovne primjere simetričnih i antisimetričnih tenzora. Znači, simetričan je ako, je, ako ostaje nepromijenjen na zamjenu e, para indeksa, antisimetričan ako dobije minus klikom te zamjene. I mala važna pouka, ako kontrahirate, znači sumirate po paru indeksa od kojih je jedan simetričan, drugi antisimetričan, onda je rezultat uvijek nula. E, dokaz je tamo bio za kontrahiranje dva tenzora od kojih su svaki imali po dva indeksa, ali logika vrijedi ako imate kompliciraniji tenzor. Znači samo je bitno e, kakva su simetrijska svojstva para indeksa koji se kontrahiraju. Onda ste imali primjere sa simetrizacijom i antisimetrizacijom indeksa, to su na obla i uglata zagrada i rekli smo da se svaki tenzor može rastaviti e, na, e, svaki tenzor ranga recimo 0,2 se može rastaviti na sumu njegovog simetričnog i antisimetričnog dijela. To je neki mali trik, recimo to tako. E, nakon toga, to je bilo kraj e, ove najopćenitije priče o tenzorima, nakon toga smo započeli ovaj naš geometrijski dio priče, a to je uveli smo konkretnije tenzore, ove tangentne e, vektore. E, tangentni vektor predstavlja upravo ono što bi se geometrijski htjeli, međutim ono što je čudna stvar, možda bar na prvi susret, je da je tangentni vektor uvijek definiran kao preslikavanje na funkcijama. To znači imamo primitivniju i jednostavniju stvar, to je funkcija na nekom prostoru, ovdje na euklidskom prostoru, i jednostavna operacija, to je deriviranje, i onda smo uočili da deriviranje u sebi sadrži u principu ključnu informaciju koju vektor mora sadržavati, a to je smjer. U kom smjeru se vrši derivacija, a onda to služi kako bi nekako abstraktno definirali, definirali što je to tangentni vektor, u kom smjeru on pokazuje. Definicija je imala u principu samo dvije točke koje preslikavaju svojstva derivacija, znači linearnost i Leibnicovo svojstvo. E, recimo ako imamo d po dx, onda je to ono što smo od ranije zvali x kapica. E, ovdje možete svakako prekinuti, ako je nekome to još čudno, neintuitivno, ako, ako vam se kosi s nečim što očekujete, onda mi napomenite. E, još jedna mala napomena koja mi je pala na Mm, nekad ljude zbunjuje to što e, recimo imate koordinate x mi i onda se pitaju aha, je li koordinata x mi isto nekakav vektor? E, kratki odgovor je da nije. Nemojte to brkati. Znači jedna stvar su koordinate koje uopće nisu nekakav tenzorski objekt jer možete zapitati recimo usputno kako se transformiraju koordinate. Bilo kako. Vi kad prelazite sa kartezijevih na sferne koordinatne sustave ili nešto tome slično, imate krajnje nelinarnu transformaciju. Znači, vi svašta radite sa onim početnim x, y, z. Međutim, vektori su puno jednostavniji. Oni se linarno transformiraju. Imate one transformacije koje smo izveli kasnije, koje nemaju veze sa nekakvim općenitim koordinatnim transformacijama. Ono što ljude obično zbunjuje je to što imate, aha, tangenta je dakle definirana preko derivata, tako je, znači, eh, tangentni vektor, tangentni vektor. recimo ako imate radius vektor R, ono kako smo ga prije zvali, onda on kao svoje komponente ima koordinate x, y, z, tako dalje. Znači, to su tom vrijednosti njegovih komponenti u nekom koordinatnom sustavu. Znači, ne treba brkati e, vrijednosti i iznose e, komponenti nekog vektora sa samim vektorom koji je abstraktno definiran. Ok, e, još par napomena prije što krenemo s ovim novim. Znači, e, rekli smo sve ovo što smo definirali, e, bili su vektori, tangentni vektori u nekoj točki. Kada govorimo o vektorskom polju, onda potim mislimo da smo definirali po jedan vektor u svakoj točki prostora. šta smo još imali? Ovaj elementarni rezultat gdje smo provjerili da kada bilo kakav tangentni vektor djeluje na bilo kakvu konstantnu funkciju da je nulu, kao što to inače rade derivacije. Onda smo imali pripadni e, dualni vektorski prostor, njega smo zvali kotangentni i njegovi elementi su u principu upravo oni diferencijali, ono što se tradicionalno zvali diferencijali. Recimo, dx je vektor koji e, pardon, dualni vektor koji je dualan onome d po dx. E, kraj priče je bio izvod koordinatnih transformacija komponenti nekih tenzora. To neću ponavljati, mislim, dovoljno je pogled bilješku. Znači, bitno je zapamtiti kako se spajaju indeksi i kako se mijenjaju komponente koje imaju indeks gore, odnosno one koje imaju indeks dolje. Tu razliku treba uočiti. Ok, a, ima li još kakvih pitanja prije što krenemo sa ovim novim bilješkama? Ok, ako nema, krećemo, imate prva sljedeća stranica je ovaj blok B4. Sada, pored ovih tangentnih, kotangentnih vektora, e, krećemo sa uvođenjem e, dodatnih tenzora, oni koji su nam najbitniji, s kojima, recimo to tako, svakodnevno radimo u ovoj priči. Ja sam se pokušao sjetiti neko malo motivacijskog pitanja i ono je to ovo koje vam stoji na početku. Recimo, vas može zanimati u kakvoj su vezi, recimo, theta kapica, onaj tradicionalno zapisan jedinični vektor u smjeru koordinate theta, i sad ovan, po novoj logici, uvedena veličina d po d theta. Znači, tangentni vektor zapisan pomoću koordinate theta. Ono što nedostaje ovom drugom, da bi ga označili s nekom kapicom, je prvo normalizacija. Za normalizaciju moram izračunati normu vektora. A da bi izračunao normu vektora, moram prvo znati nekako kako množiti vektore. Naravno, mogli bi nor, samo normu mi mogli uvoditi neovisno o množenju vektora, kao što smo tamo u MMF-u radili, ali ovdje krećemo preko tog prirodnog objekta koji će definirati prvo množenje vektora. E, ta stvar se zove metrika, u nekom najopćenitijem smislu. Općenita oznaka je malo g, ona može označavati različite metrike, ali obično se s g označava. To je tenzor tipa 0,2, Znači na početku krećemo sa dva indeksa dolje i nije bilo kakav proizvolja, nego mora zadovoljavati neka svojstva, a to je da je simetričan, a drugo je da je nedegeneriran. Ovo da je simetričan, to smo malo prije spomenuli. To znači da prilikom zamjene indeksa se ništa ne mijenja. To znači da je simetričan na upis e, argumenata e, na mjesta svojih varijabli. To da je nedegeneriran E sad, nisam siguran da li ste to možda na linarnoj algebri spominjali, ali recimo to ovdje ovako. Metrika je nedegenerirana, odnosno tenzor neki iz dva indeksa je nedegeneriran, ako ne postoji vektor različit od nule, tako da kada krenete uvrštavati sve druge vektore zajedno sa tim vektorom u, da uvijek dobivate nulu. Znači u nekom smislu da ne postoji vektor koji bi već poništio sve dane rezultate prilikom uvrštavanja drugog vektora u metriku. Malo jasnije ili možda intuitivnije kad se to zapiše e, matrično. Znači, mi odaberemo prvo neku bazu, ovdje nam treba baza u kotangentnom prostoru, nekakvi dx mijevi, i onda naš tenzor u metriku možemo pisati, ovo vam je odmah dolje ispod, g kao g mi ni, dx mi, dx ni. E, između dx mi i dx ni ovaj tenzorski produkt, i podrazumijeva se sumacija po svim ponovljenim indeksima. Znači sumacija po mi, sumacija po ni. Ove komponente metrike Gemini ljudi obično zapisuju u obliku matrice. I onda je ovdje zapisana nekakva matrica. Ja sam tu pisao G11, G12, pa onda ispod imate G21, s obzirom da je ona simetrična, to znači da su G12 i G21 jednaki, jednaki elementi. E sad druga informacija to je ono što vjerojatno znate iz linearne algebre, kada imate simetričnu matricu, onda se nju može diagonalizirati. To znači prigodnim odabirom baze, odnosno odabirom koordinatnog sustava koji definira tu bazu, mi možemo postići da komponente metrike u ovoj novoj bazi budu dijagonalna matrica. Osim toga, jednom kad postignete dijagonalizaciju, onda možete reskalirati vaše koordinate tako da vam se na dijagonalama nađu samo plus minus 1, znači normirate. Načelno bi se mogla pojaviti i nula, međutim, pretpostavka o nedegeneriranosti vam znači upravo to da vi isključujete mogućnost nule na dijagonali. Ok, ne znam, ima li pitanja oko toga? Ok, ako nema, e, onda idemo dalje u podjelu tipova metrika. E, metrike se uglavnom dijele na recimo dva osnovna tipa i pod tri onda imamo sve ove ostale koje ovdje ne brojimo. Dva su ova s kojima najčešće radimo. Pod broj 1 imamo metrike rimanovog tipa. To su one kod kojih se kanonska forma svodi na dijagonalu u kojoj su sve samo plus jedinice. Drugim riječima, to znači da ako množite, nek, u navodnike, množite neki vektor sam sa sobom, pomoću metrike, znači GAB, UB, ovdje je U UAUB bi trebalo stati, onda je rezultat uvijek veći ili jednako od nula. Znači, vektor sam sa sobom pomnožem veći ili jednako nula. Jednakost da je jednako nula vrijedi ako i samo ako je taj vektor nul vektor. Znači, ako je UA jednako nula. Drugim riječima, rim, e, metriku Rimanovog tipa možete shvatiti kao nekakav skalarni produkt. Prije. Ali to nije jedino što nam treba u životu. Imamo i drugih stvari. Primjer bi bio naravno euklidska metrika. I sad u kartezijom koordinatnom sustavu imate ovdje zapisano, ja nisam znao gdje staviti još ovaj dodatni indeks E s kojim bi naglasili da je to euklidska metrika, ako ovako bez veze piše, GE. Znači on je DX1, eh, DX1 plus, DX2, DX2 i tako dalje, plus, plus, plus. Znači on je u kartezijom koordinatnom sustavu već pripremljen u ovoj kanonskoj formi. Na samom dnu imate ovu napomenu kada idete to pisati u komponentama, znači ako uzmem euklidsku metriku i utrpam unutra dva vektora, u i v, i sad ispišete to po eh, komponentama koordinatnim, onda dobijete upravo ono kako e, računate skalarni produkt između dva vektora. Znači, e, u paru njihove komponente, u mi, ve mi, pomnožite i zbrojite sve skupa. To je znači priča sa euklidskom metrikom. <clears throat> na kompleksne brojeve. E, Mislim da sve doslovce može preživjeti ovo što smo pričali u, na kompleksnom prostoru. Recimo, ako umjesto RM imate CM, e, samo bi onda trebalo umjesto ovih RM-ova svugdje pisati CM. Da, ljudi rade i s tim. Možete imati znači, kompleksni prostor, kompleksnu metriku, to sve postoji. E, nama ovdje neće trebati. Okay. imali još pitanja? Ok, sad idemo na sljedeću stranicu, to je ovo B4 nastavak. Drugi tip metrike su metrike Lorenzovog tipa. Ovo je isti onaj Lorenz e, kojeg smo u samom uvodu spominjali, znači onaj iz Lorenzovih transformacija. Metrika je Lorenzovog tipa ako joj se kanonska forma svodi na dijagonalu u kojoj su plus i minus jedinice. Znači sad se može pojaviti minus jedinica, ali da bi bila Lorenzovog tipa onda mora biti točno jedna minus jedinica ili obratno. Ili točno jedan plus jedan, a sve ostalo su minus jedinice. Ove dvije stvari su u principu ekvivalentne. Sve jedno je što ćete odabrati i to su dvije konvencije. Ljudi biraju zapis ili u jednom ili drugoj formi. To ćemo možda malo kasnije komentirati kad budemo pričali o prostoru vremenu Minkovskog. E, ne znam, ne mogu se sjetiti čim bi to ilustrirao sad u e, U svakom slučaju, čovjek bi ovako na prvo gledanje pomislio, ili možda šta, prije 120 godina biste pomislili da se radi o nekakvoj matematičkoj egzotici koja nema nikakve koristi u fizici. Znači, ok, možemo izmisliti nekakve čudne metrike koje imaju tu neke minuse, e, što god s tim. E, međutim, ispada da ovaj svijet u kojem mi živimo je upravo opisan sa metrikom Lorenzovog tipa. Ne Euklidskog, Lorenzovog tipa. I to je ta revolucija specijalne, odnosno opće teorije relativnosti. Osnovni primjer, na koji ćemo se kasnije vratiti, je metrika Minkovskog. U kartezijom koordinatnom sustavu ona ima znači, koordinate x0, x1 i tako dalje. x0 je tradicionalna oznaka za vremensku koordinatu. Kako bi bila dimenzionalno ista kao i sve ostale koordinate, onda x0 nije samo t, nego je i ct. C ovdje može biti u principu bilo kakav konverzijski, konverzijski faktor e, dimenzije brzine, međutim ima smisla da je to baš brzina svjetlosti. Znači x0 je ct. E sad, ono što je različito u odnosu na euklidsku metriku, odnosno metriku Rimanovog tipa, je da imate ovaj minus, vidite, to je dramatično naglašeno svojim crvenim slovima. Na prvom mjestu imate minus dx0, dx0, a onda nakon toga se sve nastavlja samo sa plusovima. Konvencija je netrikuminkovskog označiti s posebnim slovom i obično to ljudi radi s ovom malom etom. Eta. Mislim da, je rezervirana. Ne mogu se sjetiti da je ljudi koriste za išta drugo uh, među metrika. Mala napomena, to sam se nisam sjetio odmah na početku, ovdje u kućici desno imate usputna napomena. Tradicionalno ljudi ne pišu ovako E, sa tenzorskim produktima dx0, dx0, dx1, dx1, nego pišu metriku u obliku ds kvadrat, na primjer, jednako dx kvadrat plus dy kvadrat plus dz kvadrat. Po tim ds kvadrat se misli upravo ovo što smo malo prije rekli, znači to je metrika g. A pod, na primjer, dx kvadrat se misli dx tenzorski pomnoženo sa dx i tako dalje. Tako. E, samo se nemojte zbuniti, radi se naprosto o drugačijem označavanju, kraćem označavanju istih ovih tu veličina koje smo sad uveli. I sad, naravno, padamo na pamet, dalje bi se mogli igrati sa različitim brojem ovih pluseva i minus jedinica, međutim, meni nije poznato da imaju nekako specijalno ime. Naprosto, to su ostali tipovi metrika. Oni se u praksi, koliko sam vidio, bar u fizici rijetko pojavljuju. Ne mogu se sjetiti sad nekog očitog primjera. Ok, to znači to bi bila osnovna podjela tipova metrike. Ima li pitanja oko toga? Ok, ako nema, ajmo pogledati sad <clears throat> kako izgleda euklidska metrika u sfernom koordinatnom sustavu. Znači, mi smo prvo uveli euklidsku metriku u najjednostavnijem kartezijom koordinatnom sustavu i sad to ovdje ispod simbolički kako zapisano, x mi u sebi ima kao mogućnost x, y i z, znači x1, x2, x3. E sad kao crtkane nove koordinate idemo uvesti sferni koordinatni sustav, sverne koordinate. R, theta, phi. I sad se vraćamo na onu priču o transformaciji komponenti e, tenzora. U ovom slučaju imamo komponente metrike, gemini. Pogledajte, znači metrika, u ovom slučaju euklidska metrika u novom koordinatnom sustavu će se transformirati kako ovdje piše gemi crtica, ni crtica i sad imate ove parcijalne derivacije stare po novim koordinatama. x alfa po x mi crtica, x beta po x ni crtica i ponovljene su indeksi alfa i beta, znači sumiramo po alfa i beta 1, 2, 3. Tu u principu ima posla, ali ja sam dao za ilustraciju par ovih komponenti. Recimo, ako računate novu komponentu GRR, onda morate derivirati x alfa po r, x beta po r, sumirano sa g alfa beta. Na mjesto alfa beta sad se izmjenjuju indeksi n 2, 3. To znači imam kombinaciju kad su tu xx, y, y, z, Naravno, neko mogao pitati, a šta je s drugim kombinacijama, recimo x, y? Međutim, nemate ih. Euklidska metrika zapisana na početku u koordinatnom sustavu je već dijagonalna. To znači imam samo x. xx y i ZZ komponente. Svaka od tih komponenti je jedan, to je baš istaknuto, znači puta 1. I sad samo treba izračunati ove parcijalne derivacije, jer to je rutinski posao. Na kraju je rezultat 1. Znači GRR u ovom novom sferno sustavu je opet 1. I onda ide rutina dalje, znači treba izračunati isto to za get, het, heta i gf fi, fi. Ovo provjerite i možete mi se javiti recimo mailom ili nekom porukom ako je to nešto zapelo, ako imate neki sumnjivi korak. U svakom slučaju transformirana metrika euklidska u sferno koordinatnom sustavu mi izgleda ovako, ovdje ispred napisano. Znači imate 1 uz dr, r kvadrat uz d theta d theta i r kvadrat sinus kvadrat theta uz d phi phi d Znači u e, matričnom zapisu imate 1 r kvadrat i r kvadrat sinus kvadrat theta na dijagonali, ove nule ne dijagonalne ne pišem, to je ostavljeno prazno. Ovo tu vam je, šta znam, možda u nekoj formi poznato od ranije. To ne znam sad. Sad možemo se vratiti na ono pitanje s početka ovog prethodnog bloka. Što je bilo s normalizacijom? Ajmo uzeti dva tangentna vektora, ovdje ista, d po d heta. Znači uzmem d po d heta dva put i uvrsti na mjesto ove moje euklidske metre. G sa tim po det heta izbacuje vani R na kvadrat. Znači izbacuje upravo ovaj dijagonalni element na mjestu heta. A to znači da kako bi proizveo, konstruirao ovaj heta kapica, da moram podijeliti onaj moj početni po det heta sa ovim faktorom e, R. Znači moram pomnožiti sa 1 kroz R. S obzirom da je R kvadrat E, recimo to kao d po d na kvadrat, onda moram dijeliti sa korijenom iz te norme. I analogno fi kapica 1 kroz r e, sinus teta d po d R kapica nema nekog posebnog faktora jer je bila jedinica tamo za negdje. Okay. se da je ovo jasno. Znači imamo dvije stvari, d po d i theta kapica, koje se razlikuju sa normalizacijskim faktorom i sad ga mi točno znamo izračunati jednom kad smo definirali koja je metrika. E, to je kraj ove druge stranice današnje. Na sljedećoj idemo samo ovaj vrh prokomentirati, znači B5 nastavak. Valja voditi računa o tome u kojoj točno bazi zapisujemo neki tenzor, da li je to normalizirana ili nenormalizirana. Sad, nevolja je što ljudi obično ne vode računa u zapisu prilikom pisanja indeksa. Ako baš želite biti pedantni, onda vam ja ovdje pišem kako to se nekad navodi. Recimo, uzmem neki vektor A i idem ga pisati u dvije baze koje su me ovdje na raspolaganju. Jedna je da koristim ovaj svedni koordinatni sustav nenormaliziranu bazu. Znači, d po dr, d po d theta, d d onda bi to pisali kao AR komponenta puta ovaj tangentni vektor D po DR plus ad heta komponenta puta ovaj tu vektor plus fi komponenta puta ovaj tu. E, međutim, imamo drugi izbor i to je onaj koji se češće koristi, a to je da uzmem normaliziranu bazu. R kapica, theta kapica, fi kapica. Sad mi znamo točno koji su to tri vektora. Evo je sa strane ponovljeno. E, međutim, nevolja je što sad moramo izmisliti neko novo ime za, za te komponente. One se nekad, kad ljudi žele voditi računa o tome, pišu sa dodatnom kapicom. Izgleda malo ovako nespretno. Znači pišemo AR, ali da bi se razlikovalo od ove linije gore, pišem taj indeks isto s kapicom. Kao napomenu, napomenu da je tu potrebljena normalizirana baza. Znači baza koja se sastoji od normaliziranih Zašto bismo radili? Ne, pa možda, možda nekad kad radite račune e, vam je prevelika digresija raditi normalizaciju. Ok, sad zvuči ovako malo abstraktno. Treba bi se sjetiti nekog konkretnog primjera gdje to radite. E, možda zato što je kraće jednostavnije. Vi kad imate zadane koordinate, onda vam je dodatni posao vršiti normalizaciju. Pa možda vam se to nekad ne da ili vam ne treba. ne, znam. kako bi obranio sve upotrebu takvih baza. Ok, ima li još kakvih pitanja ili primjedbi? možda možemo na idući ovaj blok B6. Postoji još jedna stvar koju mi želimo u praksi raditi, a to je dizati i spuštati indekse. Naime, posjetimo se, dignuti indeks, indeks gore mi označava da stvar dolazi iz tangentnog prostora, spušteni indeks je iz kotangentnog prostora. ta dva prostora su izomorfni, međutim, veza, odnosno izomorfizam među tim prostorima nije automatski dana. To se nakon žargonu kaže nije kanonska. Nama je potreban dodatni objekt koji kaže točno kako ja uspostavljam vezu između tih prostora. Znači kao se selim od indeksa gore u indeks dolje i obratno. Metrika je jedan tip takvog objekta. I e sad pogledajte kako radimo s tim. Promit je potreban još jedan pomoćni tenzor, a to je takozvani invers metrike bit će označen sa istim slovom, malo g, međutim indeksi su sada gore, oba indeksa su gore. To znači riječ je o tenzore tipa 2.0 koji je opet simetričan, opet je nedegeneriran i definiran je preko ove relacije, vidite imate GAB, GBC jednako Kroneker delta AC. Možemo to odmah interpretirati. Naime, ako ovo gledate ne kao zapis u abstraktnim indeksima, nego se odmah prebacite u logiku da je to zapis komponenti u nekom koordinatnom sustavu. To vam onda hoće reći da u principu komponente inverzne matrice e, Gemini sa indeksima gore su naprosto matrični inverz matrice Gemini. Znači kao da imam pomnožene dvije matrice i rezultat je Kronecker, odnosno jedinična matrica. I sad ispada vam je odmah jedan mali primjer. Znači, ako uzmemo ovo od malo prije, euklidska metrika u sferno koordinatnom sustavu, zapisana je kao matrica, 1, r kvadrat, r kvadrat sinus kvadrat teta, tada je inverzna matrica samo 1 kroz. Znači, dijagonalni menti samo recipročni. Jednom kad je matrica, odnosno u ovom slučaju metrika, svedena na dijagonalnu formu, onda je e, vrlo jednostavno. Znači, inverz se za, za čas. a pardon, pojavljuju se igdje nedijagonalne metrike? E, da, u principu <clears throat> vi možete odabrati nekakav ružan koordinatni sustav i da stvar ne bude više dijagonalizirana. I onda računanje inverza više nije tako jednostavno. E, možete lako to zakomplicirati, recimo uzmete da su nove koordinate, e, ne znam što ne pravili neka blesava kombinacija x, y, z da, nije problem. Čak u, u praksi dalje, recimo u općoj teoriji relativnosti, vam se vrlo često pojavljuju nedijagonalne metrike. Ove dijagonale su vrlo specijalan slučaj. Ok, sad jednom kad imamo pripremljenu znači, metriku i njen inverz, u navodnike inverz ovaj sa indeksima gore, onda se možemo igrati sa tim spuštanjem i dizanjem indeksa. E sad pogledajte ovu donju polovicu stranice. Recimo, zadamo neki vektor UA, indeks A gore, i dualni vektor SA. Neka dva smo izmislili tako. E sad, uz njih mi možemo definirati pripadne objekte. On prvo pogled za ovaj mali U. Njegov pripadni dualni vektor, ja sam ga tu nazvao VA, bi bio GAB, metrika GAB s indeksima dolje, puta, odnosno djeluje na u b sa indeksom gore. Po indeksu B se kontrahira, znači tu je sumacija. Preostali indeks A je onaj koji nasljeđuje, navodnike nasljeđuje, e, rezultantni dualni vektor b. To znači efektivno kao da smo mi od objekta koji ima indeks gore proizveli sad nešto što ima indeks dolje. A transformaciju je posredovala metrika istom logikom ja od ovog mog malog s-a mogu proizvesti neki vektor, tangentni vektor, ja sam ga ovdje nazvao duplo VA. E sad, za to mi je potrebna ova inverzna metrika. Znači, inverzna metrika ima dva indeksa gore, jedan indeks, u ovom slučaju B, je kontrahiran sa indeksom od, od dualnog vektora S, a drugi indeks A je preživio i sad je ovdje s lijeve strane na vektoru duplo V. Primijetite još jednu sitnicu, e, metrika G je, e, kao i njen inverz, su simetrični, pa je jedno e, na kojem položaju ćemo, znači da li ćemo pisati A, B ili B, ne radi razliku. Ok, sad jedna bitna notacijska stvar. Mi bismo ovako mogli od svakog vektora proizvesti pripadni dualni vektor i obratno, Međutim, onda bi nastao kaos sa stalno novim slovima, stalno bi se novi objekti sa novim slovima obilježavali. Običaj je i ima smisla novo nastale, novo konstruirane objekte pisati sa istim slovom kao što je bio početni objekt. Na primjer, umjesto da pišemo V spušten indeks A, ja ću njega opet zvati malo u A. Nema prostora za za zabunu, jer položaj indeksa mi govori o, kojem objektu se radi, da li je to vektor ili dualni vektor. E, međutim, ovako sa opet upotrebom istog slova, ja samo hoću napomenuti da je to objekt koji je potekao, nastao od, konstruiran iz ovog početnog koji se isto tako zvao. Znači, dualni vektor koji je dobiven iz ovog tangentnog vektora u je opet označen sa u. Ista logika s ovim S-om. To vam je ovdje ispod e, naglašeno. I sad ta igra sa spuštanjem dizanjem indeksa naravno e, ide dalje i ona se može upotrijebiti na e, tenzoru bilo kakvog tipa. Ja sam vam tu dao jedan jednostavno za primjer. E, neki tenzor T koji ima ovako čudne indekse, prvo je A gore, pa je B dolje, pa C gore. sad ja mogu njega konstruirati iz nekog tenzora drugačijeg tipa, gdje vidite imam dvije metrike, metriku, inverznu metriku, koji su tu u ulogama e, spuštanja i dizanja indeksa. Znači, ova inverzna metrika GCP je onaj indeks P koja je bio dolje, u navodnike podigla gore i e, pretvorila ga u indeks C. Isto tako, ova metrika GBD je spustila indeks D i pretvorila ga u spušteni indeks B. Ok, znači to, to bi bila još jedna uloga metrike. Ona posreduje u vezi između tangentnog i kotangentnog prostora, odnosno vizualno u podizanju i spuštanju indeksa. Imali pitanja oko toga? E, ako ne, idemo na iduću stranicu. Sad smo na bloku B7. Ovo je idući primjer tenzora s kojim isto tako često radimo, takozvani levi vita tenzor. On vam je vrlo vjerojatno poznat već od ranije, ali idemo sad ponoviti ovdje priču. Drugo ime za levi vita tenzor je takozvana volumna forma. Vidjet ćemo sad zašto. Općenito, znači ako radimo u ovom slučaju na euklidskom prostoru dimenzije m, rm. Lević vita tenzor je tenzor tipa 0m, to znači tenzor kojem su svi indeksi dolje, tradicionalno je označen sa malim epsilonom. U ovom slučaju ja sam pisao epsilon, pa sad da ne izmišljamo slova z pišem ih kao a1 do am. Njegovo bitno svojstvo je da je on totalno antisimetričan totalno antisimetričan, to znači da na zamjenu bilo koja dva indeksa ja dobivam rezultat minus. Ne moraju biti dva susjedna indeksa, bilo koja dva. A to drugim riječima znači da epsilon, ako ga potpuno antisimetriziram, vidite, ova uglata zagrada primjenjena na svim indeksima, to znači napravim alternirajuću sumu, podijelim sa m faktorijel, onda ću opet dobiti početni moj tenzor. Znači on u sebi već ima obavljenu tu antisimetrizaciju. E sad, ovdje sam htio dodati malo konteksta i motivacije, odakle uopće izašla takva ideja. Pa pogledajmo ovako. Recimo, ako želimo integrirati neku funkciju ili integrirati e, e, plovu površinu u nekoj domeni na R2. R2 je ovdje čisto radi jednostavnosti za početak uzeti. Znači, dvodimenzionalna euklidska ravnina tada nam je prvo potrebno pod integralom površinski element, ono što smo zvali dx, dy. E sad nije jasno u svjetlo ovih novih stvari koje smo naučili šta je taj dx, dy. Jer dx je sad element kotangentnog prostora, dy element kotangentnog prostora, ne može ih tek tako ako staviti jedan kraj drugog. Možda je to samo tenzorski produkt, ne znam. Međutim, nama je potrebna još jedna stvar taj element mora voditi računa o orijentaciji. To znači, ako ja zamijenim orijentaciju tog elementa, ja bih htio da tu nekako iskoči minus. Znači, ja bih htio da što god je bio taj dx, dy, da kad ja mijenjam, <clears throat> kad ja mijenjam njemu poredak, ako je to dy, dx, da je to minus u odnosu na ono početno. Drugi način kako možete o tome razmišljati je da ako gledate onaj e, vektorski produkt vektora, AXB. Vi znate da on geometrijski predstavlja e, površinu plohe koju definiraju, koju razapinju ta dva vektora. Znači onog e, ne pravokutnika, nego e, no, što sam ti reći. zgubio sam sad riječ. Paralopipeda, da, da, da, tako je. Bravo. E, I taj vektorski produkt, on pazi upravo na tu antisimetričnost. Znači, ako množim obratno e, bxa, onda ću dobiti minus axb. Ja bih htio tu istu stvar ovdje sa ovim dx, dy. E sad, u tu svrhu se uvodi takozvani vanjski produkt. E, to je možda nespretan prijevod, ali na engleskom originalno je ovaj wedge product, tako da ne znam kako bolje. On se piše kao mala ova kvačica, ona koja vam označava možda E, potenciju kada je pišete gore, samo je ovdje spuštena na zemlju. I onda imate dx, pa ta kvačica mala na zemlji dolje dy. To je definirano kao antisimetrizacija, znači dx tenzorski pomnoženo sa dy minus dy pomnoženo sa dx. Obično nema predfaktora, mislim da ovdje nema konvencionalnog predfaktora. To znači, ova stvar je konstruirana upravo tako da ako zamijenite poredak dy već dx, onda se dobije minus dx već dy. Ja u kvačicu čitam već, ne znam, što je bilo na hrvatskom. Isto tako, ako imate složenije e, kombinacije, recimo dx, već dy, već dz, onda morate istresiti sve ono što imate u alternirajućoj sumi. Sa ovim plusom i minus. I tako dalje. To znači, sad već imamo objekt koji je poput onog što bi htjeli na početku, ali još imam tu informaciju o orijentaciji. To znači da kad vi radite recimo integraciju na nekoj plohi, to vam je ovaj ispod tu integral, imate neki f od x, y, onda vi u principu tamo pišete dx već dy. Samo što ljudi to često izostavljaju, ono, niko ne napominje za to to. Analogno tako u 3D prostoru, ovdje je sve pisano primjera radi u karteziju, naravno ako imate druge koordinatne sustave, onda to malo drugačije izgleda. Ok, sad, pitanje u principu kako poopćimo taj površinski, odnosno volumni element, odnosno taj element koji dodajemo unutra uz funkciju po kojem se integrira. To je ono što radi Lević Vita tenzor. E sad, pitanje je kako definirati takav tenzor pa da on ima uvijek istu formulu, isti oblik u svim koordinatnim sustavima. Tvrdnja je, a to imamo ovdje na sljedećoj stranici, vidjet ćemo ovaj, izvedeno, tvrdnja je da takav, tako konstruiran objekt e, mora sadržavati u sebi još korijen iz determinante metrike. To znači, levići vita tenzor sad konkretno je u proizvodnom koordinatnom sustavu definiran kao prvo predfaktor korijen iz, e, korijen iz determinante metrike puta i onda idemo sa ovom kombinacijom antisimetriziranom dx1 već dx2 i tako dalje do već dxm. Evo vam ispod odmah mali primjer, čisto da vidite kako to izgleda. Znači ovo što smo od ranije sad koristili. Ako gledamo trodimenzionalni R3 i na njemu sferni koordinatni sustav, onda smo izračunali kako izgleda metrika Znači ima komponente 1, r kvadrat i r kvadrat sinus kvadrat teta na dijagonali. Determinanta toga je ovdje trivialna, to je samo produkt dijagonalnih elemenata, dobije se r na četvrtu sinus na kvadrat heta i onda je levići vita tenzor, pripadni u ovom slučaju, r kvadrat sinus teta dr det heta d fi. Sad, ovako zapisan, vidimo da ima težinu jer se unutra krije ova abstraktna definicija tih tenzora i sad ovaj već produkt. Međutim, da vam je neko pokazao prije nekoliko tjedana, jedina sumnija stvar bi bili ovi veđevi dolje koji su kao oznakice. A sve ovo ostalo je ono što prepoznajete inače kao volumni element, ono bez da trepnete koristili ste ga. R kvadrat sinus teta, volumni element u sveno-koordinatnom sustavu, d, d, theta, d, phi, samo što sad znamo precizno što je što točno u tom objektu. To je kraj te stranice. Ima li tu možda koje među pitanje? Napomena. Ok, možemo na iduću onda. To je B7 nastavak. E sad, ovo što sam napomenuo od prije. Znači, formalno pitanje je mi smo zadali Lević i Vita tenzor u nekom koordinatnom sustavu. Proizvodnom, ali u nekom. Na početku smo fiksirali koordinatni sustav. E sad, nas muči to što mi želimo od tenzora da su oni koordinatno neovisno definirani. I onda je nevolja ovdje to što smo koristili koordinatni sustav i sad je pitanje ako se budem prebacio neki drugi koordinatni sustav, jel se onda mijenja formula za Lević i Vitu? Odnosno, ovdje što je napisano linijom, da li u nekom novom koordinatnom sustavu mogu upotrijebiti istu formulu, samo će biti crtice unutra, znači samo od naznaka da se to odnosi na neki drugi koordinatni sustav. Mi bi htjeli da je to tako. I u principu će ispati da je tako, samo nije, nije očito da to radi. E, neko bi mogao naravno i pitat da li je moguće izbjeći to sve skupa. Da li je moguće definirati levi Vita tenzor bez da se uopće spominje koordinate? E, da, Moguće e, samo ti nužni uvjeti su onda, e, ja mislim da je dovoljno zadato ovo da je potpuno antisimetričan, da je totalno antisimetričan i trebamo zadati neku normalizaciju i treba biti e, broj indeksa upravo jednak broj dimenzije. Mislim da bi onda mogli izvesti točno ovu normalizaciju do na neki predfaktor, ali ovdje mislim da, da nije korisno tjerati tu liniju. Ok, sad ovdje ispod imate dokaz koji u principu nekako vježba malo u koordinatnim transformacijama. Znači, mi želimo dokazati da upravo je jednakost, ovdje je stalo upitnik, da stvarno je e, izraz za levići vita tenzor isti formom u svim koordinatnim sustavima. E sad, da biste to provjerili, treba vidjeti kako se transformiraju svi dijelovi ove formule. Znači, kako se transformira e, determinanta metrike, odnosno njen korijen, i kako se transformira svaki od ovih dx1 do dxn. I e sad prvo pogledajte metriku. Ovdje je ponovljen onaj zapis za transformiranje komponenti metrike. Znači, ni crtica, ni crtica, malo prije smo ga imali. E sad, jedino ovdje ja iz estetskih razloga zamijenim poredak pisanja, to su samo brojevi obični, i stavljam G alfa beta u sredinu. Naime, kad tako pišemo, onda je vizualno, bi vas to trebalo podsjetiti, na u biti e, matrično množenje. To znači ovo što imamo s desne strane su kao tri matrice koje su se pomnožile i onda smo po komponentama ispisali što se dobiva kao rezultat. E, jedna matrica, ova u sredini, G, su komponente metrike. Eve dvije matrice sa strane su derivacije, u ovom slučaju, e, starih koordinata po novim koordinatama. To je ono što smo zvali, ako se sjećate od prije, Jakobijan. I u sebi nije imao ništa drugo nego po znači, elementima te matrice su e, zapisane parcijalne derivacije jednih po drugim koordinatama. To znači da u matričnom zapisu, e, sad ovdje možda bi trebalo koristiti boldane oznake, nešto tako, imamo da je G crtica e, transponirani Jakobijan puta matrica koja označava komponente metrike puta Jakobijan Znači, to je samo skraćeno, matrično zapisano ova linija od gore. Ne znam da li je to jasno da onda... Ok, jednom kad imamo tako matrično zapisan, aha, e, G i J komutiraju e, ne, nije nužno, nije nužno da komutiraju. Pazite, ovdje gore kad smo zamijenili mjesta, ja nisam mijenjao poredak indeksa. Kod, komutira, kod zamjena dviju matrica vi nešto mrdate i sa njihovim indeksima. Ovdje gore kad smo zamijenili G i ovo tu, samo smo zamijenili poredak zapisivanja tih brojeva koje su komponente njihove. Indeksi su ostali zapisani kako jesu. Znači, općenito bi ja rekao da ne. Okay. E, I sada uzmemo determinant ovog izraza i onda imate determinanta od g crtica. E, međutim, pod determinantom ja mogu e, rotirati stvari, što više determinanta produkta matrica se razbija u produkt determinanti tih matrica. To je onaj teorem iz linearne algebre. To znači da mogu uh, skupa dovesti na jedno mjesto determinanto od j i determinanto od j transponirano. Naravno, Transponirana matrica ima istu determinantu kao i početna, to znači da je ovdje samo determinanta od j na kvadrat. Crtica je... E, ne, ne, ne. Crtica je e, oznaka za matricu komponenti moje metrike u novom koordinatnom sustavu. Vidite već što smo imali na početku. G, mi crtica, ni crtica. Ovdje sve s indeksima dolje, nema, nema inverze matrice. Ok, i sad nam samo slijedi vađenje e, korijena. Naravno, kod vađenja korijena treba vaditi, voditi računa e, s obzirom da tu pričamo o općenitim nekakvim metrikama, determinanta bi mogla ispasti negativna, pa onda ispred ostrožnosti stavlja tu apsolutnu vrijednost. Znači, apsolutne vrijednosti, pa onda te korijene. Ovdje neka mala napomena, simbolički zapisana matrica Jakobijana, možda nekad nije loše umjesto J u kojoj vam je skriveno što se po čemu tu derivira, stavite ovako neku skraćenu oznaku bez indeksa. dx po dx crtica. Onda ja znam, aha, unutra su na elementima baš derivacije novih po starima ili obratno. U ovom slučaju stari po novim. Već broj je u svim argumentima. Da, treba bi biti linearan. Da, je. Ok, uh, znači sad s ovim imamo sređeno što se događa sa korijenom iz determinante. Ajmo pogledati e, sad što se događa s ovim veđom. E to ima dosta računa, međutim mi možemo uh, nekako skraćen to pokušati zapisati. Naime, svaki od ovih dx-eva ima svoju transformaciju pripadnu koordinatu. Vidite, recimo ovaj dx1 crtica se mijenja u Eh, prvo ovaj press faktor dx1 crtica po sad nekoj, eh, moramo neki novi indeks izmisliti, dx mi 1 i onda ga tamo čeka sumacija sa dx mi 1. I sad to treba ponoviti za svaki od ovih elemenata i svi, ti faktori mogu biti izvučeni vani na lijevu stranu, radi urednosti. Znači, svi su na ljevoj strani, svaki od ovih dx-eva je doživio svoju koordinatnu transformaciju. E sad, nakon sljedeće jednakosti, krećem sa ono što bi se reklo brute force raspisivanjem. Naime, tu se sad e, izmjenjuju sve moguće vrijednosti ovih tu indeksa mi1, mi2, mi m. Znači mi sumiramo po njima i sve živo što tu može biti prolazi. I onda prvi element u toj, u toj golemoj sumaciji bi bio ovaj tu prvi koji vam piše. dx1 crtica po dx1, dx2 crtica po dx2 i tako I onda tamo su ovi wedge poslagani onako kako su išli u indeksi. DX1 do DXN. E, a onda ćete imati sljedeći, recimo, element gdje su se, na primjer, prva dva zamijenila. Znači, mi 1 je postao sad 2, a mi 2, mi 2 je poprimio vrijednost 1. Ovi ostali su ostali kako jesu. Pa sad pišem eksplicitno tu taj e, element. Znači, dx1 crtica po dx2, dx2 crtica po dx1, ovi ostali jesu kako jesu. I e, kod već produkta krećemo sa dx2 pa dx 1 i tako dalje. I sad ta suma ide, znači po svim tim mogućim vrijednostima. E sad primjećujete, mi možemo napraviti sljedeću stvar. Naime, ovi već produkti, oni imaju to svojstvo antisimetričnosti. To znači, ako ja sad zamijenim u ovom drugom članu dx1, dx2, ja bih htio njih sve posložiti da su uvijek dx1 do dxm, da nema tu nekakvih permutacija. Međutim, svaku permutaciju ću platiti sa nekim minusom. To znači, sve ove elemente, sve ovo što smo imali tu u ovim sumama, mogu svesti na zapis gdje mi je ovaj već produkt dx1 do dxn, međutim, kod nekih će se onda pojaviti minus. I ti minusi će naravno biti u skladu točno sa onom pravilima alternirajuće sume. Znači, parne, parne permutacije će imati plus, neparne permutacije minus. I tako je ovdje izlučeno u sljedećem koraku sve živo što se tu nalazi. I sad završni korak, vidite u ovoj obloj zagradi, ovo što smo sad skupili, u principu nije ništa drugo nego raspisana determinanta ovog jakobijana. Ali jakobijana gdje deriviram deriviran crtkane po ovim necrtkanim koordinatama, znači nove po stare. Znate, determinanta ima izmnožene elemente po jedan element iz svakog recimo reda, <clears throat> pa onda alternirajuća suma i tako To pažljivo sami sa sobom pogledajte. Ok, to znači, ovdje smo sad izveli i pravilo kako se transformira samo onaj komad tamo samog već produkta, znači ovih dx1 do dxm. I sad vidite u principu i razlog zašto je uveden onaj korijen iz determinante metrike. On je točno tu da bi pokratio ovaj, ovu tu determinantu koja je iskočila sad u ovom zadnjem računu. To znači završno, ovo što piše stoga. Kad pogledate ovaj, ovu formulu, ovaj izraz za lević i vitu sa crtanim varijablama, sa novim koordinatama, i onda izvučete vani sve ovo što nam se pojavilo sa Determinanta od dx po dx crtica, determinanta od dx crtica po dx. Onda se u principu ta dva faktora, te, te dvije determinante ponište one su invers jedan drugome, to znači determinante su im recipročne. I to je u principu dokaz da ova stvar ostaje nepromijenjena. Imate jednu napomenu na kraju i nju je dobro imati na pameti. Naime, definicija je stvarno koordinatno neovisna, ali moraju imati koordinatne sustave koje imaju istu orijentaciju. Riječima, kad prelazite sa x na x crtica koordinate, determinanta pripadna ovog jakobijana mora biti pozitivna. U protivnom, ako bi bila negativna, a to znači da pređete recimo sa desno ruke na ljevo ruku orijentiranu bazu, onda će vam Lević Vita dobiti ekstra minus. I to je ono što smo očekivali. Znači, ako mijenjam orijentaciju mog koordinatnog sustava, onda mi volumni element plati tu cijenu u smislu da dobijem minus. Znači, da, koordinatno neovisno, ali do na orijentaciju baze. Ok, idemo još za kraj ovog bloka pa ćemo napraviti jednu kraću pauzu. Idemo pogledati još zadnju, e, nije zadnja stranica, e, blok B8. Osim ako ima neko pitanje još napomena. Dobro, pod B8, e sad sam se tu pokušao sjetiti još primjera tenzora. Znači, koje imate još tenzore u fizici da ste do sad naišli na njih, a možda niste vodili računa o tome. Primjer pod A, recimo, u klasičnoj mehanici imate uvođenje kanonskog impulsa. Pa je kanonski impuls dan derivacijom Lagrangiana po kanonskim koordinatama. E sad u ovom novom jeziku mi bi možda ovo pisali ovako. Naime, s razlogom pazim kako sam pisao ove indekse. Kod Q znači ove kanonske koordinate sa njegov indeks i napisao gore, kako je to bio običaj do sad sa ovim koordinatama. Recimo, koordinatama iz praktičnih razloga, a tu smo pisali indeks gore. E, a to znači da bi onda nekom logikom s lijeve strane ovaj P trebalo pisati s indeksom dolje. I to u principu nešto preciznije, nešto formalnije izgleda ovako kako je s desne strane zapisano. Znači P sa indeksom dolje, ovdje je svačan kao jedan forma, kao kotangentni vektor je u principu komponenta diferencijala od Lagrangiana. Znači, L Lagrangian je funkcija, DL je onda kako smo se ranije dogovorili, e, kotangentni vektor. On ima indeks dolje, mi očitavamo njegove komponente po nekim koordinatama, ovdje koordinatama Q, i to ono što izlazi vani su komponente mog kanonskog impulsa. Naravno, mi impuls obično želimo imati kao vektor, a to onda znači da vi morate obaviti neko dodatno podizanje indeksa. To znači da ako želite impuls kao tangentni vektor, vi morate upotrijebiti inverznu metriku i onda dići ovaj indeks u koru. Ovo je samo znači biti skrećen pozornost na ono što se krije e, ispod tepiha dok radite ove račune iz e, e, klasične mehanike samo imenujemo koji su to objekti. Primjer pod B je opet klasična mehanika, recimo imate zamah, odnosno kutna količina gibanja, ona je L, i e, kutna brzina. Sad ako imate nekakve složenije krute, kruta tijela, onda je L i omega kao vektor kutne brzine su bili povezani sa tim nekim, mislim da ste ga zvali uh, podebljani i ili kako god, i to je ono što se zvalo tenzor inercije. E sad, opet, u ovom našem novom zapisu sa tenzorskim indeksima, to bi izgledalo ako vidite ovdje ispod. A, ima indeks gore, to je za mene e, tangentni neki vektor. S desne strane imam omega B, on je opet tangentni vektor. Vezu među njima daje tenzor sa dva indeksa. To je ovaj tenzor I. Jedan indeks služi da bi se kontrahirao sa indeksom od omege, a drugi indeks je onaj kojeg nasljeđuje L, onaj koji preostaje njemu. Konkretno, e, tenzor inercije obično kreće, e sad, obično je ovako nekako zapisan sa oba indeksa dolje. Ja mislim da se tako obično piše u plastičnoj mehanici. Znači, ako imate zadano kruto tijelo, zadana vam je e, gustoća njegove materije, u aero, onda se on računa po komponentama ovako. Mislim da obično to ide prvo definirano u kartezijom koordinatnom sustavu, pa onda ako želite pomisati indekse gore i dolje, onda vam je sve jedno. Jer sjetite se, euklidska metrika i onako ima na dijagonalama samo jedinice. Znači, euklidska metrika u kartezijom koordinatnom sustavu nije ništa drugo nego jedinična matrica. Pa onda podizanje i ispuštanje indeksa u tom slučaju, u tom koordinatnom sustavu ništa ne košta, to je jedna te stvar. Međutim, treba biti oprezan. Znači, ako bi se sjeli u koordinatni sustav, onda se tu kriju možda dodatni faktori. Znači, treba voditi računa o tome u kom koordinatnom sustavu i s kojim položajem indeksa je zapisan nekakav tenzor na početku. Ok, sad pod C imamo primjer iz elektrodinamike, odnosno elektrostatike koje smo ranije susreli, a to je, na primjer, veza između polja električnog pomaka, onog velikog D, i električnog polja E. Ja smo rekli u nekom jednostavnom slučaju taj epsilon nije bio e, samo nekakav skalar, neka funkcija možda. Međutim, općenito ako imamo anizotropnu situaciju, onda taj epsilon može biti i tenzor. I zapis je donekle slično kao ovo sad malo prije, ovako kako tu piše. Znači imate DA, imate EB, oni su mi vektori, i vezu među njima mi daje tenzor permitivnosti. Ovdje zapisan s jednim indeksom gore, s jednim indeksom dolje. E, dobro, mala napomena, epsilon ovdje naravno nema nikakve veze sa vitom, samo nesretna okolnost da su ista slova upotrebljena. Mm, ne samo to, nego postoji fizikalni argumenti da ovaj naš epsilon zapisan sa oba indeksa dolje je u biti u pravilu simetričan tenzor. Ne mogu se sjetiti koja bi to bila egzotična fizikalna situacija gdje to nije e, slučaj. Naime, postoje e, termodinamički argumenti zašto je to tako. Ja sam tu dao dvije reference, točno jedna je Landau Lifshitz na 54. stranici, to ovaj, ne znam koji je to dio u njihovoj seriji, ovaj, Electrodynamics of Continuous Media, i druga ona mala knjižica od Kitela, Elementary Statistical Physics, to vam je section 33 argument vam otplike ide, gledate, ja mislim, Helmholtzovu slobodnu energiju i onda vam se ovaj epsilon, odnosno onaj hi, e, može pisati kao druga miješana derivacija te veličine, e, kako je parcijalne derivacije komutiraju, onda vam ispadne da ta veličina je simetrična u indeksima, odnosno da je ovaj e, tenzor permitivnosti simetričan. A to pogledajte tamo, to je usputa E, da, da, to, simetričnost je sigurno e, dovoljan uvjet da bi se to moglo diagonalizirati, ima ali nije, nije nužan, jel? Mogla bi biti... E, ne znam što bi još moglo biti. Dovoljno da je normalna matrica. Da nije, kao rekao, ovo nemojte uzeti kao neku... Da, tako je, sama dijagonalnost. Da, Kolega je upravo. E, ovo, nije neka matematička nužnost, to da bi ovaj, tu tenzor permitivnosti bio simetričan. To je nekako ono, fizikalni argument. Plauzibilno, često. Ok, ajmo samo ovaj zadnji spomenut. E, D primjer, ono zadnje što smo radili prije što smo krenuli priču s tenzorima je bio tenzor energije impulsa, TAB, on vam je naprosto konstruiran tako da je simetričan. Pogledajte tamo, podsjetite se te definicije. TAB je bio takav da je jednak TBA po konstrukciji. Ok. To je to. E, ajmo napraviti samo kratku pauzu, možda 5 minuta, pa se vidimo, znači 11.20. Ja ću samo tu zvuk isključiti. Ok, a imamo još jedan mali blok, htio sam samo malo kratko pauzirati. Ima li kakvih pitanja o vezi ovog današnjeg što smo prošli? Ako je nešto sumnjivo ili nejasno, mogu ponoviti. Ok, zadnji blok koji nam sad slijedi je B9, kovarijantna derivacija. E sad o čemu se radi? Evo jedna mala motivacija na početku. E, mi smo sad svašta radili s tenzorima. Međutim, jedna stvar koju u principu još nismo dodirnuli je kako derivirati tenzore. E, nema razloga zašto to ne bi mogli raditi. Recimo imate tenzore, odaberete koordinatni sustav, imate komponente u njima, onda bi neko mogao pomisliti, pa dobro, mislim, nema problema što samo radite parcijalnu derivaciju tih komponenti u tom koordinatnom sustavu, po x, y, r, heta, što god. E, međutim, naša motivacija je da prilikom tih deriviranja kao rezultat mi opet dobijemo nešto što su komponente tenzora. Ako to znamo napraviti, onda smo na konju jer cijelo vrijeme ostajemo unutar tenzorskog računa. To znači da načelno možemo baratati cijelo vrijeme sa e, koordinatno neovisnim veličinama, čak i nakon što smo obavili deriviranje. E, međutim, to nije baš toliko jednostavno. E sad pogledajte gdje je korijen problema. Recimo, radi jednostavnosti. Uzmimo neki vektor veliko A i njegove komponente A alfa. I sad ih mi deriviramo po koordinatama nekim x mi. To je ovaj d, a alfa pod mi. Sad pogledajte što se događa tom veličinom, znači sa svim tim parcijalnim derivacijama, kad mi prijeđemo u neki novi koordinatni sustav. To znači, ajmo istu tu stvar napraviti, ali u nekom drugom koordinatnom sustavu crtkane koordinate. Znači d a alfa crtica pod dx mi crtica. I e sad imamo dvije stvari. Jedna je što se događa s ovom parcijalnom derivacijom d pod dx mi crtica. Nju moramo, kao što smo to naučili u analizi, derivirati kao deriviranje ono složene funkcije. Znači, ovaj x mi crtica je sad funkcija uh, starih koordinata, pa onda to treba pretvoriti u, kako piše tu s desne strane, dx ni po dx mi crtica, d po dx ni. Po ovom niju se sad sumira ovdje. Naravno, tehnika, ne, ne razlog zašto to tako je, nema tehnika je da kao u navodnike se krate ovaj x ni gore i dolje. Pa kao ostaje d, d po dx mi crtice. Ali to, to uzmite samo ovako kao pravilo da zapamtiti što tu e, treba pisati. S druge strane, ovaj a alfa crtica, to su komponente vektora, tangentnog vektora, i mi znamo kako se on transformira i to je ovdje zapisano opet u ovoj oblovi zagradi. Znači dx alfa crtica po dx sigma a sigma. I sad, ono što pre, preostaje je primijeniti Leibnizovo pravilo. Naime, imamo derivaciju parcijalnu po dx ni, imamo u zagradi dva objekta, ove tu parcijalne derivacije i komponente od vektora a, i sad idemo ono, prvo derivacija jednog pa derivacija drugog. Ja sam ču, čisto iz estetskih razloga išao prvo derivirati a sigma, i to ovaj prvi član. Aha, neko je već tu ubacio. Ok, dobro. Dobro, doćemo, doćemo na literaturu. A, znači imamo dx ni po dx mi crtica prepisano, onda imam izvađen iz zagrade nederiviran, ovaj dx alfa crtica po dx sigma i sad smo ovdje derivirali a sigma po dx ni. To je prvi član. Plus drugi član je onda kad derivira ovaj tu dx alfa crtica po dx sigma. Znači sad imam drugu derivaciju, x alfa crtica po x ni i x sigma, a a sigma je ostavljen nederivir. Znači, ovo je samo primjena ovog pravila. I sad, kad bi rezultat bio samo ovaj prvi član, onda bi rekli super, to je to. To znači da se ova parcijalna derivacija e, transformira točno po onim tenzorskim pravilima. Vidite, točno prati ovaj dolje indeks ni ova tu derivacija starih po novim koordinatama, a ovaj indeks sigma gore prati obrat, derivacija novih po starim koordinatama. Međutim, to nije sve. Mi imamo ovaj drugi član koji je nekakav ružan, nelinaran, što god. Tu se svašta sad događa. Ta druga derivacija koja se pojavi. I ona u navodnike kvari o tenzorsko svojstvo. To znači, samo po sebi parcijalno deriviranje po koordinatama nije dovoljno za definiranje tenzorskog objekta, tenzorske operacije. Potrebno je uvesti nešto popravljeno, bolje. E, ta operacija se zove kovarijantne derivacija i mi je pišemo sa nablom, istom onom nablom kao prije, samo što ona sad nema nekakvu strelicu gore, nego ima ovaj, vidite, dodatni indeks. Piše, uvodimo operaciju nabla sa nekim dodatnim indeksom A, koji djeluje na proizvodni tenzor, je takva da zadovoljava i sad tu niz svojstava. Ono što se mi ovdje nećemo baviti je dokazivanje da jednom kad se izlistaju ta i ta svojstva, da je ta operacija jedinstvena. Obično su dokazi takvi e, konstruktivne prirode da vam oni točno kažu e, kako se računa i zašto je jedinstvena takva operacija. Ja vam ovdje samo dajem ko recept to sve skupa, a ako nekog zanima, ja ću vam točno reći gdje možete taj dokaz e, izvod naći. E sad ovako, ajmo samo kratko proći koja su svojstva koja mi zahtijevamo od, od te operacije. Prva dva svojstva su inače kao i sa svim derivacijama. Ja bih htio da je ona linearna, to znači ako imam linearnu kombinaciju alfa i beta su ovdje brojevi, skalari, a i b su tenzori, nije mi se čak dalo pisati indekse, kakvi god indeksi. Ako nabla opali po njima, onda se to linearno rastavi u linearnu kombinaciju. Drugo je Leibnicovo svojstvo, mi znamo množiti tenzore samim tenzorskim produktom, pa bi ja htio da mi ova nabla radi to e, isto kao i one obične derivacije kao smo navikli, to znači da imamo prodjelovanje nable na prvog puta drugi plus obratno. C, s obzirom da ćemo imati stalno kontrahiranje indeksa i da kontrahiranje u sebi u principu potiho sadrži kroneker, kroneker je onaj koji spaja indekse, koji obavlja tu sumaciju, onda bi ja htio da on ostane e, nepromijenjen na djelovanje e, kovarijantne derivacije. Znači da je poput nečeg konstantnog na djelovanje kovarijantne derivacije. To je ovaj zahtjev C. D. Moramo na početku fiksirati e, djelovanje kovarijantne derivacije na najjednostavnijim objektima. A to je na skalarima, na, nekim funkcijama. Ovaj fi je funkcija sa RMA u skup realnih brojeva. Pa je onda to obično ovako zapisano. Recimo, djelujete sa nekakvim proizvodnim tangentnim vektorom x, kontrahirate ga sa nabla na fi, rezultat mora biti x na fi. Djeluje kao da nismo puno reč, e, rekli ovdje, međutim x na fi mi znamo što je. To je deriviranje ove funkcije fi u smjeru koji zadaje tangentni vektor x. E je zahtjev da nable, ako dvije primijenimo na neku skalarnu veličinu, znači neku funkciju bez indeksa, onda ona komutira nabla A, nabla B, na fiju jednako nabla B, nabla A. I F svojstvo je kompatibilno s metrikom, a to znači da metrika poput onog kroneka i ovog tenzora je u navodnike konstantna s obzirom na kovariantnu derivaciju. E sad, dijelo je dosta komplicirano, kao puno svojstava smo morali izlistati, međutim ne ide bez toga. Ako nešto ispustite, otvara se dodatna sloboda i niste fiksirali do kraja o, o kakvom o operaciji se radi. Recept je sljedeći. E, računanje ovih kovariantnih derivacija konkretno na nekim tenzorima ide ovako. Prvo vam treba pomečna veličina. Ona se zove Kristofelov simbol. Kristofelov simbol nije tenzor. Ona je samo poput neke tablice brojeva. E, pišemo je sa velikog gama, ima jedan indeks gore, dva indeksa dolje, ne morate paziti kod potpisivanja. Znači, alfu napišete tu lijevo uz gamu koliko god ide, mi nije isto tako lijevo uz gamu, sve je. I sad, recept je ovakav, e, nije jednostavno. Jedna polovica G alfa beta i onda ide ove tri stvari, tu mi je žao što sam zbrljao kod ovog zadnjeg člana, nadam se da se vidi. Znači ide derivacija ni G beta mi plus obratno, derivacija mi g beta ni minus derivacija beta g mi Ovo tu derivacija odnosi se na parcijalnu derivaciju, a indeks na indeks od e, koordinate po kojoj se derivira. Po konstrukciji e, ovaj tu Kristofelov simbol je simetričan. Znači e, gamma alfa mi je jednako gamma alfa ni mi. To je mala ulokotna stvar prilikom računanja. E, to je inače posljedica svojstva, ako se dobro sjećam, E. Svojstvo E, ja mislim, izbacilo tu simetrično. E sad, prvo za zagrijavanje vam dajem dva elementa na primjera. Ako imamo, recimo, tangentni vektor veliko A, i sad želim djelovati sa kovarijantnom derivacijom na taj A. Onda imam nabla mi A alfa. Pravilo kaže ovako, znači to je taj recept. Prvo imate parcijalnu derivaciju d mi a alfa plus, ovaj plus ide onda kad je indeks gore od objekta na kojem se djeluje, plus Kristofel, i sad samo obratite pažnju gdje su sjeli svi indeksi. Znači ovaj početni alfa indeks je došao sad na Kristofela gore, indeks od derivacije mi je dolje na Kristofelu i moramo izmisliti još dodatni indeks koji se kontrahira sa ovim oslobođenim mjestom na vektoru A. Ja sam tu potrebio ni. Znači imamo gamma, alfa, mi, ni, kontrahiran sa ovim A, ni, sumiran sa ovim e, nijem. S druge strane, ako imate dualni vektor, omega alfa, onda vam pravilo slično izgleda, međutim imate minus, kada je indeks dolje, i morate paziti opet gdje su sjeli indeksi. Znači sad imamo mi i Alfa oba su bila dolje i onda je on dolje na Kristofelu, a oslobođeno mjesto na Omegi se kontrahira sa ovim novim indeksom gore na Kristofelu. Mi. Tako je, tako je. Znači, to je ono što je sad tu nije vidljivo ovako kad, je samo izbačeno. Vani, je, Kristofel je točno namješten da onu gore transformaciju popravi. To znači on, ono što će se kod njega pojaviti prilikom transformiranja koordinatnog će točno biti suprotno od onog e, dijela koji je kvario u našoj transformaciji. I onda ispadne da ova kovarijatna derivacija, da ovaj nabla, da se on tenzorski ponaša. I sad ovdje malo desno piše i općenitije, vam je sad dan recept što kad imate nablu, kovarijantnu derivaciju kad djeluje na općenitiji tenzor. Tenzor može imati svakakve indekse, gore, dolje, vam, i sad sam ja dao znači, recept što se događa sa jednim takvim indeksom gore, jednim indeksom dolje. Znači, prvo imate, prvi član je uvijek najjednostavniji, znači parcijalna derivacija po koordinati mi. Nakon toga, za svaki indeks gore imate ovaj tu prvi član koji je napisan, ovog tipa, kama alfa, mi sigma, pa vidite ovaj sigma se kontrahira tu sa oslobođenim ovim alfom. Znači, alfa je prešao sa Tea na Kristofela, a tu smo izmislili dodatni indeks po kojem se sad sumira I onda to treba ponoviti za svaki indeks gore. Nakon toga idu sa minusima ovi dijelovi za svaki indeks dolje. Znači imam gamma, pa mi i beta su sad dolje, a oslobođeno mjesto je sad tu e, uskočio ovaj tu sumirajući indeks tau i on se po njemu sumira i tako dalje. Mislim da već naslučujete da, da računanje te derivacije e, eksplicitno je e, živa muka, naravno. Tu je hrpa članova, hrpa sumacija, ima tu svašta za računanje. Ali, načelno sad znamo recept kako to radi. Evo vam čisto jedan mali primjer, a to je računanje ovih kristofela. E, radi kratkoće, ja sam uzeo polarni koordinatni sustav u R2, tu nam je lako, brzo za računanje metrika Gemini je samo dijagonalna 1r kvadrat. E, naime, to je samo kao onaj e, svernje koordinatni sustav, izbacio sam onaj fi dio, tako da je za čas izađe. E, e sad, ovdje dolje na dnu stranice imate eksplicitno izračunate Kristofelove simbole, sve koji se tu pojavljuju. Ovo ovdje neću ponavljati, to vam ostavljam za vježbu. Znači, prođite kroz taj račun, a onda mi se javite ako nešto nije jasno. Mislim da bi trebao biti jasan recept. Znači, ja samo slijedim gore u formulu za Kristofelov simbol, morate prvo izračunati inverz metrike, ovdje je jednostavan, dijagonalna metrika, i nakon toga pratite ove indekse što se sumira po čemu. Ispratite to svakako, javite mi ako je nešto nije jasno. Ok, tu, tu smo sad u biti zgotovili ovaj glavni dio i onda ide ovo što sam rekao kao dodatak, E, tu imam neke starije bilješke, ispričam se, njim se dalo baš to sve prepisivati opet uredno, ali to je čisto da za ilustraciju vidite vezu između ove kovarijantne derivacije i ove nekih stvari koje smo od prije koristili. E, naime, mi smo ranije se mučili sa računanjem gradijenta, divergencije, rotacije i tako dalje e, prilikom prelaska iz jednog u drugi koordinatni sustav. I onda smo tamo još u na MMF-u spominjali one lameove koeficijente, recimo, to je bila neka pomoćna stvar s kojom smo računali ehm, sve one predfaktore unutra u, u tim transformiranim nablama. E, ovdje sam vam ja sad samo raspisao to sve skupa, kako to izgleda zapisano pomoću kovarijantne derivacije. Ovdje je nešto oko detaljno ponavlja sve živo, ali čisto da vas provedem kroz oznake, što se tu htjelo reći. Znači, ehm, ljudi obično ove x kapice, znači normirane recimo vektore ili šta god, pišu sa e kapica, na to se misli ovdje, to su ovi naši normirani vektori. Ovdje pretpostavljam, mislim da nije možda naglašeno, da smo uvijek u koordinatnom sustavu gdje je metrika dijagonalna, to znači da je normiranje uvijek jednostavno, uvijek je samo jedan kroz korijen iz tog pripadnog dijagonalnog člana. Ono kako smo imali ranije u sferno korijenskom sustavu. I sad ovdje vam je ispisano recimo za gradijent funkcije, kako možete shvatiti. Gradijent funkcije nije ništa nego e, nabla, ova tu korijentne derivacije koje djeluju recimo na funkciju f, međutim, s obzirom da ja želim opet da je rezultat vektor, ja mu moram podići indeks. To znači moram jednu inverznu metriku b pretvoriti, e, upotrijebiti upotrebiti kako bi ovaj indeks pretvorio u gornji indeks. I sad sljedeći korak je, vidite, kovarentna derivacija na funkciji se pretvara u običnu parcijalnu derivaciju. Nakon toga ide samo malo sređivanje i primjer kako to izgleda u sfernom koordinatnom sustavu. Ovo vam ostavljam za provjeru, onako. Prođite sami kroz to. Kad računate divergenciju vektorskog polja, e onda tu imam neke trikove u što se može pretvoriti e, sumacija po nekim indeksima kod Kristofela i sad je tu jedan dokaz izvod toga, to ostavljam po strani. Ako vas zanima, prođite malo, pogledajte. I onda je na ovoj e, stranici broj 2, kako je tu označeno na ovim bilješkama, izveden izraz za, recimo, divergenciju nekog vektora. Ovdje je zapisan sa pod komponentama. Vidite, ovo prvo crveno zaokruženo, može se dokazati da je to u principu jedan kroz korijen iz determinante metrike, derivacija po komponenti i i onda unutra opet korijen iz determinante metrike VI. Da, dolje je napisano samo sa nekim općenitim indeksom mi. Okay, Dobro, i onda je ispod malo tu sredini, je napisan, raspisan primjer u sferno koordinatnom sustavu. Ono što je izgledalo kao ono, komplicirana tablična stvar, ovdje vam sad dajem kao recept točno kako se to može izvesti. Vidite, ja ovdje pazim dosta kod pisanja, ovo što je kolega malo prije pitao, gdje vam se pojavljuje koordinatne, koordinatne komponente koje nisu u normaliziranoj bazi, ovdje je bilo lakše prvo krenuti sa takvom, da bi u završnom koraku pisao baš sa ovim normaliziranim komponentama, pa su baš ove kvačice gore stavljene između, iznad Earth, heta i fi. Ok, isto tako Laplacijan se može na sličan način zapisati i na kraju rotacija, ona je malo stvarno gnjavaža kako raspisati u različitim koordinatnim sustavima, ali tu sam naznačio otprilike kako taj račun ide. Kroz, to neću toliko detaljno prolazit, ako vas bude zanimalo, ili ako vas tu muči neki detalj, to me pitajte ovako preko maila. Ok, ima li pitanje kako još za danas? Okay, pričekat ću malo ako neko možda nešto kuca. Uh, u slučaju, ovdje smo sad završili... Aha. Znači, da, ja sam mislio otprilike u tom tempu možemo još ekstra uvesti recimo neke konzultacije. Možda bi bilo zgodno ako uspijem i Bruno uključiti da tu bude sve skupa. Konzultacije bi mogle biti u obliku četa ili tako nešto. Ne znam, ovo mi se čini nekako dovoljan tempo. ja puno brže ispričam, naravno, dok ne moram pisati po ploči. Ako se vama čini ako vam je presporo ovo, ja ću vam dati još dodatnih materijala, to nije problem. Ja, moglo bi se malo brže. dobro, da. možemo ubrzati. S jedne strane, malo, dobro, malo su nas omili i potresi i pandemije ali e, nisam htio previše žuriti, treba se Bruno isto priključiti, uhvatiti, nema potrebe, <laughs> aha, ok, nema to brže. E, da, nisam siguran, mislim da e, što se tiče plana programa, da predavanje ide otprilike, da nismo ništa bitno izgubili. Tu smo negdje gdje trebamo biti. Aha, ok. E, <laughs> Dobro, kolega, ako je nekima stvar stvora, ja vam kažem da ću vam još dodatnih stvari, mogu organizirati dodatne konzultacije sa nekim ekstra sadržajima, samo predložite nešto sa strane. Ok, napomena, znači što, što mi namjera sad sljedeće. vas slijedi idući tjedan prostor vrijeme Minkovskog, sad ćemo ući malo dubinu oko toga, a to znači već načelno na, e, počinjemo priču o specijalnoj teoriji relativnosti i možda tamo negdje sljedeći jedan načelno reći kinematiku neku vezanu za specijalnu teoriju. A onda bi se to nastavilo onaj tjedan iza i tu bi negdje počeli, ja mislim, i relativističku elektrodinamiku. Znači, otprilike na skali dva tjedna već bi trebali zagaziti tu relativističku elektrodinamiku i ja mislim da onda nakon toga brzo smo nekako na kraju tog bloka, tog relativističkog. Da, tako. <laughs> diferencijalne forme, ovako, ja sam htio ovdje malo izbjeći, da, diferencijalne forme se mogu vrlo jednostavno definirati, to su naprosto antisimetrični tenzori sa svim indeksima dolje. E, ja ih ovdje neću, neću ulaziti u dubinu, čini mi se da, da bi bilo otvaranje još jedne teme dok nismo možda dovoljno sjeli sa ovim tenzorima. Tako da, ajmo, ajmo polako, idemo prvo e, tenzore nek se slegnu i sad taj račun, pa ćemo onda spominjati ove stvari ekstra ako vas već toliko zanimaju diferencijalne forme, to radimo na diferencijalnoj geometriji i fizici. Što više i to ima online predavanja, pa ako zanima daću vam link. Ok, ljudi. Aha, dobro. dobro. E, znači, linke mi ćemo imati sljedeće predavanje, samo da im, e, sutra. Sutra u 10.15 e, isti je link kao i ovaj tu, samo umjesto KED na kraju imate e, DGF, diferencijalna geometrija u fizici. DGF, isti početak, 10.15. Sutra e, smo možda korak unatrag u odnosu na ovo tu gdje smo sad na kedu. Ali isto je, tenzori su u priči. Aha, što dobijem sa normalizacijom svega? Hoću obratiti DGF. DGF, e, mislim da ćete moći pratiti, ja se oslanjem na ono što sam naučilo na kedu, vama je to sad svježe, pa donekle, donekle. Mislim, propustili ste početak, ali nije, nije da je toliko presudno. E, DGF pričam po skripti koji imate online, tako da možete, možete pogledati već sad. Znači skripta za diferencijalnu geometriju iz fizike. Aha, pitanje za normalizaciju. Zašto bi uopće normalizirali? E, ne znam, mislim da je, šta ja znam, iskreni odgovor bi bio vjerojatno vi kad množite vektore skalarno, onda bi htjeli izbjeći skakanje novih faktora. Pa bi ja htio sve faktore već imati ispred, a onda ove stvari sa kapicama, da kad se množe međusobno, da daju jedinice, da nemam dodatne faktore. Ne znam je li to dovoljno zadovoljavajući odgovor. Ok, super. To je to, znači biti mala praktična stvar. Ok, to je to. E, ja sam još dužan, ovo što je kolega pitao, smislit ću popis literature i neke napomene, recimo savjete oko specijalne teorije relativnosti, e, pa ću vas uputiti u dodatno čitanje. Što se tiče KEDA, e, ovo tu što pričamo i ove bilješke su ono što očekujem od vas za naučiti, a ove dodatna literatura reference će biti kao ono, ekstra bonus. Ono što se u srednjoj školi zvalo fakultativno gradivo. Ok, ako nema dodatnih napomena, pitanja, ja bi onda zaključio za danas. Mislim da nema. u tom slučaju vas sve pozdravljam, naravno što god vam pada na pamet, pošaljite mi mailom, pa se još čujemo i vidimo. Ja vam vam im sljedeći termin, ali vjerojatno će biti ovako neko slično vrijeme. Među vremenu, eto, pozdrav svima.